した彩花です、えー、毎年毎年大口町大口町大口町と言い続けているチームなのでもしかしたら去年もそんなチームいたなって覚えてくれている人がいるかもしれません、えー、今年も変わらず大口町と何回も言いながら元気に楽しく踊りたいと思います一生懸命踊りますよろしくお願いいたします 最初は飾る中で日本全 教えどこにあるんだおうちはるかなたの遠い国って思ってる人はいるんじゃない教えてあげようそこにあるんだおうちこの地球上の日本って国の愛知県のほらそこ 春の桜が綺麗だよ五条川の桜並木みんなで歩いてみたらいいじゃん教えてあげよう秋はいながグ仲良く丸く大口あると宙から見てほらそこほら35度19